Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette expérience euh, C'est le fait de travailler en groupe avec des nouvelles personnes que je ne connaissais pas forcément, parce que c'était des étudiants comme nous, mais euh, bah, pas de la même filière où je connaissais pas les personnes dans mon groupe parce que euh, on n'avait pas eu l'occasion de communiquer avant. Et le fait de découvrir une nouvelle façon de travailler avec bah, tout ce qu'on a pu voir au fil des séances, ça m'a permis d'évoluer bah, dans ma formation. Bah, le marathon, ce qui m'a le plus... Euh, il m'a servi dans le sens que ça m'a conforté un peu dans mon choix euh, d'orientation. Et euh, je sais ce que je veux faire maintenant. Enfin, je sais que je veux continuer sur la voie de tout ce qui sera projet, créatif, tout ce qui sera dans le développement des personnes ou enfin aider les gens par ce que je peux créer ou par des interventions. Et c'est sûr que le marathon, il a aidé parce que deux jours intensifs là-dessus, c'était vachement, vachement solide. Le fait de savoir que le projet va, enfin, va aider les étudiants euh, internes en médecine, euh, ça a été une source de motivation du fait de savoir que eux ils vont s'en servir par derrière pour euh, leurs études, pour pouvoir s'informer sur le fait de comment créer son cabinet médical. Et c'est assez payant de voir ça, de voir qu'on va pouvoir aider des personnes qui sont à un stade d'études que nous on n'y est pas encore. Et on est assez fiers de nous pour ça.